あの人どうしていうかしら体を優しくあの人 優しくあの人どうしているかしら抱き寄せた朝あの人 抱き寄せた飲んじゃ飲んじゃいけないと飲んじゃ飲んじゃ 抱き寄せたあの人どうしているかしら噂を聞きあなたを抱き寄せた